जीना है तो पापा शराब मत पी उसी चार पैसे में शराब मत पीना जीना है तो पापा मुश्किल से अम्मा घर को चलाती है खुद शराब, मत पीना